hoje é um vlog para mostrar a transformação, sabe o Das minhas madeixas. Esse cabelo já está mais do que na hora de dar uma repaginada. E sabe aonde eu vou fazer isso? Aqui, ó, no Espaço Made. Ele fica localizado no Shopping Novo Leblon, aqui na Barra da Tijuca. E aí você vai acompanhar tudinho como é que vai ser a transformação, o que, é que eu vou fazer nesse cabelo, vamos lá? Vou mostrar o antes e depois, depois você me fala se você gostou ou não, tá bom? Então, Thanks. do meu lado e a gente está para fazer uma produção que vai ser uma transformação. A Neide me convidou para vir aqui para a Semana da Mulher e a Neide vai falar para vocês um pouquinho da experiência dela para a gente saber. Neide, conta para gente. Contar um pouquinho da minha história, muito rápido, né? Eu estou na Barra da Tijuca já fazendo 15 anos, né? amo a minha profissão, amo fazer o que eu faço, porque eu acho que não é só é, pintar o cabelo, nem colorir o cabelo, você tem que gostar do que você faz, né? E eu escolhi essa profissão porque eu me identifico muito, né? Então, já fiz vários cursos, né? Eu tenho curso internacional, já fiz curso em Paris, em Londres. Mas me diz, o que, que você tem em mente para fazer essa transformação? É, nós vamos trabalhar com uma uma coloração que é uma coloração que chegou no mercado já tem um tempo, mas ela cresceu muito. E ela tem o máximo do corpo, um couro cabeludo, hidrata o fio, que é inoa de L'Oreal. Ela veio assim pra ficar máxima cobertura de branco, o cabelo fica com brilho e no, é um tratamento, né? Hoje a mulher ela quer, ela quer usar uma coloração que realmente não verifique. Então eu vou usar hoje marrons, né? Os marrons são maravilhosos, os marrons estão sempre em alta. Chegou e ficou e vai continuar em 2018 aí me conta sobre 2018. Você vai cortar meu cabelo? Vou cortar, né, Silvia? Teria que cortar, né? Ah, pode, pode, pode. Tá, 2018, 2018 nós vamos fazer um corte na altura do, do ombro, né? E vai valorizar muito assim o seu rosto, né? Então, então chega de spoiler. Ela tá dando muito spoiler, é, não pode ficar contando. Eu acho que vai ficar deixa pra ficar no final, que vocês vão ver a surpresa e como ela vai ficar maravilhosa. Então, olha, agora é só acompanhar como é que vai ficar. Tá vai ficar linda! Ai, que legal! Então vamos lá. Tirando a nova cor, vamos ver o é que vai ficar. Hum, aqui, olha, a gente já tá dando uma embalada das né? cores.

que já está quase finalizando. Agora me fala qual foi, o que, que você fez aqui? Bem, é, né, assim, pode sair natural, pode usar Pode, Ótimo, eu vou finalizar agora com você. Então vamos, calma, calma, calma, hein? Tá e olha como ficou, gente, olha isso! cabelo que está numa luminosidade maravilhosa, super macio. O tratamento que a Neide fez deixa o cabelo muito, muito sedoso, né? super brilhoso. Amei, tá muito lindo. Ele aqui só tá escovado, só que daqui a pouco eu vou voltar com o babyliss. Então daqui a pouco eu venho mostrando, tá? Eu tá? Tô amando o ele fica até um pouco mais curto e dá um efeito mais armado, um movimento totalmente diferente, as ondas ficam com mais brilho, ou seja, é aquele corte que você pode usar com tranquilidade, com essa cor, eu amei a minha transformação. Espero que você tenha gostado também. Gostou? Deixa aqui nos comentários o que você achou do corte, o que você achou dessa transformação e tal. você gostou, não deixe de vir aqui visitar o espaço Leite Melo, que fica no shopping Novo Leblon, aqui na Barra da Tijuca. Eu vou deixar aqui na tela o endereço do o telefone do Espaço Leite, para você vir conhecer e deixe entregar os seus cabelos nas mãos da Leite. Você não vai Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, dessa transformação. E se você gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. E se você inscrito no canal, é só clicar no botão vermelho e inscrever-se. Temos vídeos novos toda quarta e sábado. Então é isso. Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau. Olha só como é que tá a cor do meu cabelo. Hum. Olha, agora na luz do sol. Lindo, né?